Прикройте! просто делаю свое дело. А я делаю то, что должен. Придурок. Ты заперт, чтобы открыть дверь подай на нее питание. what you Western Сигнал пропадает. Связь может прерваться в любой момент. Осторожнее с Уэйдом. Кто знает, на что он еще способен.